dari rantau ucap selamat Natal Teng dari rantau ucap selamat Natal Untuk semua Mari bergembira tong sambut dia putra Natal Yang telah lahir ke dunia Untuk tebus ucapan dan pikiran Sebab dia telah datang Sorak sembahlah dia anak Allah Dia yang turun ke dunia Untuk tong semua Siapkan hati mari sambut dia Putra Natal hari bahagia Marilah sambut putra natal yang lahir ke dunia Membawa sukacita damai untuk semua Jangan lewatkan hari yang indah di mana semua kan bersukaria Menyambut seluruh selamat dunia Umat bersorak sambutlah dia Sambut Natal dengan hati yang senang Biar obat selimuti tapi semua bisa tenang Jangan kau bersedih Tuhan datang untuk temani Kau di malam ini yang sunyi Pancing sembunyi, telinga tersunyi, Hati gembira, mari bernyanyi Mari bergembira, tong sambut dia Putra Natal Yang telah lahir ke dunia Untuk tabus dosa umatnya Tinggalkan beban dan pikiran Sebab dia telah datang Sorak sembahlah dia anak Allah Dia yang turun ke dunia Untuk tong semua Siapkan hati mari sambut dia Putra Tetap gembira jangan kecewa Beritakan kabar ke seluruh dunia Buanglah bimbang bawalah kasih Karena Tuhan tak pernah pilih kasih Dia datang membawa terang Buat hati kita semua senang Jadi terperlu cemas Luka diangkat dia tanpa bekas Tolong jangan bersedih Bukalah tu pintu hati Walau jalan tertati Yakin pasti Tuhan sertai Hari bahagia pujilah dia Bernyanyi ratu wajah ceria Katakan ya Selamat Natal ya dorang semua Mari bergembira tong sambut dia Putra Natal Yang telah lahir ke dunia Untuk tabus dosa umatnya Tinggalkan beban dan pikiran Sebab dia telah datang Sorak sembahlah dia anak Allah Dia yang turun ke dunia tong semua Siapkan hati mari sambut dia Putra Nata Mari bergembira tong sambut dia Putra Nata Yang telah lahir ke dunia Untuk tebus dosa umatnya Tinggalkan beban dan pikiran Sebab dia telah datang Sorak sembahlah dia anak Allah Siapkan hati mari sambut dia Putra Natal uh, uh, uh,